Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy te enseñaré los trucos de cómo entrar en salas VIP como esta y otras muchas gratuidades que puedes tener por ser viajero frecuente. En este canal te he ido demostrando al paso de, los vídeos que ser viajero frecuente compensa y es al final una buena experiencia de viaje que te llevas. Para mí personalmente ir de A a B no es simplemente montarme en cualquier cosa y llegar en cualquier momento, sino también es vivir esa experiencia desde que estás en A hasta que vas a B. Por ejemplo, para mí un Madrid-Barcelona no es simplemente coger lo primero que haya, un tren, un avión, un autobús y meterme ahí. Para mí es disfrutar de la experiencia de lo que es hacer un viaje. Hoy os explicaré primeramente eh, los niveles que tenemos en Iberia Plus un poquito más concisamente y luego os contaré cómo hacer upgrades para ir en clase business a buen precio y también cómo entrar en las salas VIP de forma sencilla. En el caso de Iberia, el nivel clásica, que es el que obtienes al entrar, te va dando avios, te va contando esos vuelos volados para subir de nivel y esos puntos elite. No tiene mucho más. Al acceder al nivel plata tendrás un call center dedicado, 25% extra de avios y esa maleta facturada. Por supuesto, también te dejarán elegir la asiento que más te guste con cierta antelación. Estos beneficios, ante todo, y ojo con esto, valen para las compañías asociadas de Iberia como puede ser British Airways o compañías del mundo One World al entrar en el nivel plata o superior estás obteniendo un estatus a nivel One World que te será reconocido en cualquiera de las aerolíneas que tienen, tales como American Airlines, S7, Royal Maroc, cualquiera. Si llegamos a esos 50 vuelos que os comentaba, a a nivel oro, donde en vez de 25% de extra de vas a tener un 50%, vas a poder acceder a salas VIP como esta y vas a tener gratuidades como tener parking gratuito en Madrid o Barcelona vas a elegir asiento anticipadamente. Nada más hacer la reserva ya lo vas a poder seleccionar y va a ser totalmente gratuito. Esos asientos delanteros que nos cuestan 10, 15, 20 euros los vas a tener a coste cero nada más hacer tu reserva o en cualquier momento que tú quieras. Vas a tener un trato preferencial en el maravilloso call center Oro donde expertos... 24 eh, horas están a tu servicio y te ayudarán con todo. Superior a esto, el nivel platino te está dando ya un 100% extra de avios, es decir, que si vuelas con turistas 125 avios, te van a dar 125 avios más y vas a tener dos upgrades gratuitos en todo el año que por cierto esta tarjeta dura dos años, por lo cual es súper ventajosa. Al final, desde plata para arriba, vas a tener un call center individual que vas a evitar colas y no vas a estar con el resto de clientes, sobre todo en momentos como ha podido ser la pandemia. Personalmente, a mí durante la pandemia, durante el confinamiento, que era eh, miembro oro, el call center atendió mis llamadas perfectamente en tiempo récord y solucionó todos mis problemas. Esto la verdad que es una experiencia mucho más grata que la que han tenido por desgracia muchos clientes que no tenían estatus y han tenido que hacer cola en el call center genérico muchas veces sin poder resolver sus problemas. Todos estos niveles, plata, oro y platino, van a tener prioridad en listas de espera. Por lo tanto, si un vuelo tiene overbooking o se cancela y te tienen que reubicar en el siguiente, las personas con mayor estatus serán las primeras en entrar, si hay que decidir. Por tanto, si tú eres el que más estatus tiene de todo el vuelo, vas a ser el primero en ser reubicado. De todas maneras, con las reubicaciones no os preocupéis que no suele pasar y normalmente atienden a plata, oro y platino de forma excelente. ¿Por qué ocurren cosas como esta? Ocurren por el overbooking. Y es que el overbooking es una práctica conocida y legal en aviación que permite vender más del 100% del avión porque no haya previsión real de que se vaya a llenar. Por ejemplo, muchas personas reservan vuelos y al final no aparecen el día del vuelo. Esos asientos, aunque se han cobrado, van a ir vacíos y puede ubicarlos otra persona, así maximizando los ingresos para la aerolínea. Esto ocurrió en uno de mis vuelos, en un Toulouse-Madrid, en ese caso yo era el que tenía mayor estatus, sorprendentemente, ojo, era plata, o sea que fijaros que ya con plata os abrís muchas ventajas y la cabina iba totalmente llena, 100% llenos. Por tanto, me reubicaron en cabina business totalmente gratuita, sin tener que pagar nada. Obviamente esto no estás ganando más sabios ni más puntos élite ni nada, pero ganas un buen catering, un buen asiento, ir delante del avión, salir el primero y un trato preferencial. Este upgrade sorpresa en la puerta de embarque solamente te va a dar acceso a ese asiento en cadena business y a ese catering. Si quieres de antemano beneficiarte de los servicios que tiene viajar en clase business, tales como puede ser el acceso a la sala VIP, si tú no eres oro o superior, puedes hacerlo con upgrades a priori. Uno de los upgrades que podemos obtener es un upgrade promocional en tiempo de check-in 24-48 horas antes. Mi primer business fue de hecho ha sido Madrid-Londres en el que me ofrecían pagar un precio que se fija en función de la demanda del momento del año por eh, volar en, cabina de business. Siendo clásica o siendo plata que no tienes acceso a la sala VIP, te puede venir bien. Además, puedes conseguir equipaje de hasta 32 kilos, lo cual es bastante ventajoso, así como el catering a bordo y si tenemos ojo y en Madrid-Londres escogemos uno de los vuelos diarios que opera un avión de largo radio, pues podéis obtener aún más ventajas con esa butaca tan buena. Otro upgrade sería mediante subastas. Ahora mismo yo realmente no he visto muchas por el tema COVID, pero al final eh, consiste en que quien quiera puede ofertar un precio que pagaría por subir a cabina business. Si eres el mejor de los mejores te lo van a aceptar y vas a poder viajar al precio que tú habías fijado. Este, esta práctica se suele hacer en vuelos intercontinentales, por ejemplo a, Sudamérica. Eh, yo realmente no he visto ninguno, pero sí he visto que gente que ha ido pujando. Al final es como una puja de estas de eBay, pues igual. Finalmente, y como respuesta a estas preguntas que os comentaba al principio, ¿cómo podemos entrar en las salas VIP? Hay múltiples maneras primera sería pagando el acceso. Esto ocurre con las salas VIP de AENA. E Esta sala VIP no es de AENA, e es de Iberia. Hay aerolíneas que tienen salas VIP y hay infraestructuras aeroportuarias que hacen salas VIP. El caso de la sala VIP de AENA, e que está eh, un poco para allá y en la planta baja, tiene un precio bastante elevado, en torno a los 30 euros. Realmente yo creo que no es ventajoso pagarlo, pero es el que encontréis una sala VIP donde pagar merezca la pena. Otro es teniendo un pase llamado Priority Pass o una tarjeta similar, que son membresías anuales que da acceso a una red de salas VIP en todo el mundo. Con Priority Pass puedes entrar en las, salas VIP de AENA aquí en España totalmente gratis. Esta tarjeta no te da acceso necesariamente a salas manejadas por aerolíneas como esta, pero sí que es verdad que en aeropuertos como el de Moscú, la sala VIP que te ofrecerá acceso gratis con Priority Pass será de una aerolínea. Siempre que vueles en business o hagas upgrade antes del check-in, podrás entrar en las salas VIP, incluso si eres de nivel clásico o plata. Estamos hablando ahora de salas VIP de aerolínea. Con cualquier aerolínea que viajes, siempre que viajes en business, pondrán salas VIP a tu disposición si el aeropuerto de origen los, las tiene disponibles. Por ejemplo, en Jerez no hay sala VIP. Por último, eh, obviamente si tenéis estatus oro o similar, vayáis en business o en turista hayáis pagado más o menos dinero, podéis entrar siempre en la sala VIP. Yo he estado pagando billetes a 15 o 12 euros incluso y que me incluyan este acceso por ser simplemente cliente oro. Ahí no miran el precio, ni vuelo volado, ni punto élite, ni nada. Ahí es el puro estatus el que te va a dar el acceso. Así también, de paso, vas comido al avión y si vas en clase turista no tienes que gastarte ni un euro en catering a bordo. Si eres acompañante de una persona con estatus, puedes entrar gratuitamente eh, a partir de oro o superior. Priority Pass te permitirá un acompañante previo pago, pero sí que diría te lo permite si eres oro o superior. Aquí, por ejemplo, la recomendación sería, si sois un grupo de amigos, pues el amigo que viaje más, que suba por el estatus y os dé las gratuidades a todos, porque por ejemplo, yo había pasado de compartir maleta con una amiga para irnos de viaje porque yo tenía la maleta gratis o de permitir, gracias a mi estatus, seleccionar asiento gratis en un avión tan bueno como el 380 y coger eh, el mejor asiento gratis tanto para mí como para mi amiga. Múltiples ventajas, múltiples trucos, espero que os haya gustado, si es así darle a like y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.